પર્લમાં if else if એલ્સે અને સ્વિચ કન્ડિશનલ સ્ટેટમેન્ટો પરના સ્પોકન ટ્યુટોરીયલમાં સ્વાગત છે આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે આપેલ વિશે શીખીશું પર્લમાંનું if else if else statement અને સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ હું વાપરી રહી છું ઉબુન્ટુ લિનક્સ 1204 ઓપરેટિંગ સિસ્ટમ અને પર્લ 5142 હું ગેડિટ ટેક્સ્ટ એડિટર પણ વાપરીશ તમે તમારી પસંદનું કોઈપણ ટેક્સ્ટ એડિટર વાપરી શકો છો તમને પર્લનાં વેરિએબલ્સ અને કમેન્ટ્સ નું સાદું જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે અને જાણ હોવી જોઈએ ફોર ફોર each વાઇલ અને ડુ વાઇલ લૂપોની ઇફ અને if else સ્ટેટમેન્ટો વિશે જાણ હોવી વધુ લાભદાયક રહેશે સંદર્ભિત સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ માટે સ્પોકન ટ્યુટોરિયલની વેબસાઇટનો સંદર્ભ લો if else if else સ્ટેટમેન્ટનો ઉપયોગ અને કન્ડિશનો તપાસવા માટે થઈ શકે છે જ્યારે તમામ કન્ડિશનો ફેલ થાય ત્યારે તે મૂળભૂત એલ્સ બ્લોકને એક્ઝિક્યુટ કરે છે ઇફ else ઇફ એલ્સ સ્ટેટમેન્ટનું સિન્ટેક્સ આપ્યા પ્રમાણે છે ઇફ સ્પેસ ખુલ્લો કૌંસ કન્ડિશન બંધ કૌંસ સ્પેસ ખુલ્લો છગડીયો કૌંસ શરૂ એન્ટર દબાવો કન્ડિશન ટ્રુ હોવાની સ્થિતિમાં એક્ઝિક્યુટ થનાર કોડ અને અંશ અર્ધવિરામ એન્ટર દબાવો છગડીયો કૌંસ બંધ સ્પેસ એલ્સિફ સ્પેસ ખુલ્લો કૌંસ કન્ડિશન કૌંસ બંધ છગડિયો સ્પેસ છગડિયો કૌંસ શરૂ એન્ટર દબાવો એલ્સિફ કન્ડિશન ટ્રુ હોવાની સ્થિતિમાં એક્ઝિક્યુટ થનાર બીજો કોડ એક કોડ અંશ અને અર્ધવિરામ એન્ટર દબાવો છગડિયો કૌંસ બંધ સ્પેસ એલ્સ સ્પેસ છગડિયો કૌંસ શરૂ એન્ટર દબાવો ઉપરની બંને કન્ડિશનો ફોલ્સ થવા પર એક્ઝિક્યુટ થનાર કોડ અને અર્ધવિરામ એન્ટર દબાવો છગડીયો કૌંસ બંધ પહેલા ઇફ કન્ડિશન તપાસવામાં આવશે અને તે ટ્રુ હોય તો તે એક્ઝિક્યુટ થશે જો નથી તો else ઇફ કન્ડિશન તપાસવામાં આવશે અને ટ્રુ હોવા પર તે એક્ઝિક્યુટ થશે નહીં તો else બ્લોક અંતર્ગત આવેલ કોડ એક્ઝિક્યુટ થાય છે હવે ચાલો ઇફ else ઇફ else સ્ટેટમેન્ટનું ઉદાહરણ જોઈએ ટર્મિનલ ખોલો અને ટાઈપ કરો gedit conditional conditionalblocks dot PL space ampersand અને એન્ટર દબાવો આનાથી conditional blocks dot PL file ખુલશે સ્ક્રીન પર દર્શાવ્યા પ્રમાણે આપેલ કોડ ટાઈપ કરો આપણે લેંગ્વેજ આ વેરીએબલને વેલ્યુ પર્લ અસાઇન કરી છે નોંધ લો ઇક e એ સ્ટ્રીંગ કમ્પેરિઝન ઓપરેટર છે અને ત્યારબાદ આપણી પાસે વિવિધ કન્ડિશનો છે જેને આપણે તપાસવા ઈચ્છીએ છીએ હવે ફાઇલ સંગ્રહવા માટે Ctrl S દબાવો ત્યારબાદ ટર્મિનલ પર જઈ ફાઇલને સીધે સીધી એક્ઝિક્યુટ કરો ટાઈપ કરો પર્લ કન્ડિશનલબ્લોક્સ ડોટ પીએલ નોંધ લો હું કમ્પાઇલેશન પગલાને અવગણી જાઉં છું પર્લ સ્ક્રિપ્ટ એક્ઝિક્યુટ કરવા માટે અનિવાર્ય પગલું નથી જો કોઈ કમ્પાઇલેશન એરર આવે તો એક્ઝિક્યુટ કરતી વેળાએ એક એરર ફેંકાય છે અને સ્ક્રિપ્ટ એક્ઝિક્યુટ થતી થોભી જાય છે હવે એન્ટર દબાવો ટર્મિનલ પર આ પ્રમાણે આઉટપુટ દેખાય છે હાય આઈ એમ પર્લ હવે ચાલો આપણા આગળના કેસ તરફે જોઈએ જી એડિટ પર જાઓ દર્શાવ્યા પ્રમાણે લેંગ્વેજ વેરિએબલ માટે જાવા એસાઇન કરો ફાઇલ સંગ્રહવા માટે Ctrl S દબાવો ટર્મિનલ પર જાઓ અને ફાઇલને એક્ઝિક્યુટ કરો ટાઈપ કરો પર્લ કન્ડિશનલબ્લોક્સ ડોટ પીએલ અને એન્ટર દબાવો ટર્મિનલ પર દર્શાવવામાં આવેલ આઉટપુટ આ પ્રમાણે છે હાય આઈ એમ જાવા ફરીથી ચાલો ગેડિટ પર જાઓ હવે ચાલો લેંગ્વેજ વેરિએબલ માટે ઇંગ્લિશ અસાઇન કરીએ ફાઇલ સંગ્રહવા માટે Ctrl S દબાવો ટર્મિનલ પર જાઓ અને ફાઇલને એક્ઝિક્યુટ કરો ટાઇપ કરો પર્લ કન્ડિશનલબ્લોક્સ ડોટ પીએલ અને એન્ટર દબાવો ટર્મિનલ પર દર્શાવવામાં આવેલ આઉટપુટ આ પ્રમાણે છે I am not a computer language આ ત્રણ કેસો આ પ્રમાણે સૂચિત કરે છે કન્ડિશન સંતોષનાર ફક્ત એક જ ઇફ બ્લોક એક્ઝિક્યુટ થશે નહીતર મૂળભૂત else બ્લોક એક્ઝિક્યુટ થશે આપણી જરૂર અનુસાર આપણી પાસે આ પ્રમાણેના અનેક else if કન્ડિશનો હોઈ શકે છે અહીં તમારી માટે એક અસાઇનમેન્ટ છે આપેલ પ્રિન્ટ કરવા માટે if else if else statement લખો સ્ટ્રીમ જો સાયન્સ હોય તો I am science graduate stream જો કોમર્સ હોય તો I am a commerce graduate અને સ્ટ્રીમ જો સાયન્સ કે કોમર્સ આમાંની કોઈ પણ ન હોય તો I am an arts graduate. હવે ચાલો switch સ્ટેટમેન્ટ વિશે શીખીએ. પર્લ 5.8 સુધી switch સ્ટેટમેન્ટ ન હતું. ત્યાર પછીથી switch મોડ્યુલ નો પરિચય થયો જેણે switch સ્ટેટમેન્ટની કાર્યક્ષમતા પૂરી પાડી. નોંધ લો પર્લમાંના મોડ્યુલ્સ આવનારા ટ્યુટોરિયલોમાં આવરી લેવાશે. સ્વિચનું સિન્ટેક્સ આ પ્રમાણે છે યુઝ સ્વિચ અર્ધવિરામ એન્ટર દબાવો switch space खुल्लो kaunch dollar value kaunch बंद space छगड़ियो काउंस शुरू एंटर दबाओ केस स्पेस वन स्पेस छगड़ियो काउंस शुरू dollar value equal to one हुआ पर એક્ઝિક્યુટ થશે छगड़ियो કૌંસ बंद એન્ટર दबाओ કેસ સ્પેસ એકલ અવતરણ એ એકલ અવતરણ સ્પેસ છગડીયો કૌંસ શરૂ ડોલર વેલ્યુ ઇક્વલ ટુ એકલ અવતરણ એ એકલ અવતરણ હોવા પર એક્ઝિક્યુટ થશે છગડીયો કૌંસ બંધ એન્ટર દબાવો એલ્સ સ્પેસ છગડીયો કૌંસ શરૂ ડોલર વેલ્યુ ઉપર આપેલ કોઈપણ કેસથી ન મળે તો એક્ઝિક્યુટ થશે છગડીયો કૌંસ બંધ એન્ટર દબાવો છગડીયો કૌંસ બંધ ચાલો સેમ્પલ પ્રોગ્રામ વાપરીને સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ સમજીએ ટર્મિનલ પર જાઓ અને ટાઈપ કરો gedit sampleswitch dot PL space ampersand અને એન્ટર દબાવો હવે સ્ક્રીન પર દર્શાવ્યા પ્રમાણે સેમ્પલ પ્રોગ્રામ ટાઈપ કરો ચાલો સમજીએ કે સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ કેવી રીતે કામ કરે છે use switch statement Perl code અંતર્ગત સ્વિચ મોડ્યુલ ધરાવે છે નોંધ લો આપણે યુઝ કીવર્ડ વિશે વિગતમાં આવનારા ટ્યુટોરિયલોમાં શીખીશું અત્યારે આપણે વિવિધ કિસ્સાઓને તપાસ કરીશું આપણે વેરીએબલ var ને પર્લ વેલ્યુ અસાઇન કરી છે સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટમાં વેરીએબલ var ની વેલ્યુ તપાસ થાય છે પહેલા કેસમાં તે કેસ પર્લ થી મેળ ખાય છે જેથી કરીને આ કેસ આગળ લખેલ કોડ એક્ઝિક્યુટ થશે ફાઇલ સંગ્રહવા માટે Ctrl S દબાવો હવે ટર્મિનલ પર જઈને પર્લ સ્ક્રિપ્ટ એક્ઝિક્યુટ કરો પર્લ સેમ્પલ switchપીએલ એન્ટર દબાવો ટર્મિનલ પર આપેલ આઉટપુટ દેખાય છે આઈ એએમ પર્લ ગેડિટ માં sampleswitchપીએલ પર પાછા જાઓ હવે વેરીએબલ var ને ચાલો લિનક્સ વેલ્યુ અસાઇન કરીએ ફાઈલ સંગ્રહવા માટે Ctrl એસ દબાવો ફરીથી સ્વિચમાં var ના વેરિયેબલની વેલ્યુ તપાસવામાં આવશે આ કેસ લિનક્સથી મેળ ખાશે જેથી કરીને આ કેસ આગળ લખેલ કોડ એક્ઝિક્યુટ થશે હવે ટર્મિનલ પર જઈને સ્ક્રિપ્ટ એક્ઝિક્યુટ કરો પર્લ પીએલ એન્ટર દબાવો ટર્મિનલ પર આપેલ આઉટપુટ દેખાય છે આઈ એમ લિનક્સ gedit માં sampleswitch.pl પર જાઓ એ જ પ્રમાણે જો વેરીએબલ var ની વેલ્યુ જાવા હોય તો બીજી કેસ તપાસવામાં આવશે હવે ચાલો વેરીએબલ var ને ઇંગ્લિશ વેલ્યુ અસાઇન કરીએ ફરીથી સ્વિચ માં વેરીએબલ var ની વેલ્યુ તપાસવામાં આવશે આ કોઈપણ કેસ સ્ટેટમેન્ટોથી મેળ ખાતી નથી જેથી એલ્સે સ્ટેટમેન્ટ એક્ઝિક્યુટ થશે હવે ટર્મિનલ પર જઈને સ્ક્રિપ્ટ એક્ઝિક્યુટ કરો Perl sample switch dot PL અને એન્ટર દબાવો ટર્મિનલ પર આપેલ આઉટપુટ દ્રશ્યમાન થાય છે I am not a computer language ત્રણ કેસો આ પ્રમાણે સૂચવે છે એક્સપ્રેશનની વેલ્યુ કયો કેસ એક્ઝિક્યુટ કરવો છે તે નક્કી કરે છે ફક્ત માન્ય કેસ જ એક્ઝિક્યુટ થશે અને જ્યારે કોઈ પણ માન્ય કેસ ન હોય ત્યારે મૂળભૂત એલ્સ કેસ એક્ઝિક્યુટ થશે એલ્સ કેસ લખવું અનિવાર્ય નથી આવી સ્થિતિમાં જો કોઈ પણ કેસીસ મળતા ન આવે તો સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ તરફથી કોઈ પણ આઉટપુટ આવશે નહીં અહીં તમારી માટે બીજું અસાઇનમેન્ટ છે સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ વાપરીને આ ટ્યુટોરીયલમાં આપેલ પહેલાનું અસાઇનમેન્ટ ફરીથી લખો ચાલો સારાંશ લઈએ આ ટ્યુટોરીયલમાં આપણે આપેલ શીખ્યા પર્લમાંનું if else if else statement અને સ્વિચ સ્ટેટમેન્ટ સેમ્પલ પ્રોગ્રામ દ્વારા સમજ્યા આપેલ લિંક પર ઉપલબ્ધ વિડીયો નિહાળો તે સ્પોકન ટ્યુટોરીયલ પ્રોજેક્ટ માટે સારાંશ આપે છે જો તમારી પાસે સારી બેન્ડવિડ્થ ન હોય તો તમે વિડીયો ડાઉનલોડ કરી જોઈ શકો છો spoken tutorial project team spoken ટ્યુટોરિયલના ઉપયોગથી વર્કશોપનું આયોજન કરે છે જેઓ ઓનલાઈન પરીક્ષા પાસ કરે છે તેઓને પ્રમાણપત્ર આપે છે વધુ વિગતો માટે contact at spoken dot tutorialorg પર સંપર્ક કરો સ્પોકન ટ્યુટોરિયલ પ્રોજેક્ટ એ ટોક ટુ અ ટીચર પ્રોજેક્ટનો એક ભાગ છે જેને ICT MHRD ભારત સરકાર દ્વારા શિક્ષણ પર નેશનલ મિશન દ્વારા આધાર અપાયેલ છે આ મિશન પર વધુ માહિતી આપેલ લિંક પર ઉપલબ્ધ છે spoken-tutorial.org/nmeict-intro આશા રાખું છું કે તમને પર્લમાં આ ટ્યુટોરિયલ ગમ્યું હશે IIT બોમ્બે તરફથી ભાષાંતર અને રેકોર્ડિંગ કરનાર હું જ્યોતિ સોલંકી વિદાય લઉં છું જોડાવા બદલ આભાર